السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم محمود رجب عبد المقصود صديرة التلال بالباحة عاوز أقول إن النجاح مش صدفة النجاح ده عامل زي المبنى الكبير اللي بيترمم على مدار سنين طويلة وبيواجه ظروف وبيمر بظروف كتيرة جدا في الحياة أنا بشوف إن النجاح إنك إزاي تتأقلم تحت ضغوط معينة وتحت ظروف معينة في أي وقت وأي مكان النجاح القدرة إنك تبقى مختلف عن غيرك في إنك تزرع من كل ضغط حياة من كل صعب سهل باختصار النجاح عباره عن احسان بتعمله في كل تفاصيل حياتك وليه لا احنا اصلا مامورين بكده ديننا امرنا ان احنا نحسن في كل شيء وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فما بالك بقى لما الاحسان ده يكون من ربنا لينا عشان بنحسن في كل حاجه بنعملها وعشان كده انا بدات حياتي من بدري من وانا في ثانيه كليه تقريبا اجرت صيدليه وده اللي كان اصحابي استغربوا له لانه شايفين ان الوقت ده وقت عباره عن للترفيه للفسح للخروجات بس ومن هنا بدا التحدي ان ازاي هوازن ما بين شغلي وما بين التزاماتي في الكليه وما بين حياتي وخروجاتي وفصحي معاهم والحمد لله بفضل الله قدرت ان انا اكون قد التحدي ده ونجحت فيه وعديت كل المراحل ديت في وقتها وده اداني ثقه للي جاي بعد كده دخلت النهر في 2012 وكنت راسم لنفسي ان اكون صيدلي غير تقليدي كوني مدير لصيدلتي دلوقتي ده مش مش الغايه بتاعتي لا دي وسيله ليا وسيله عشان اكون الافضل كنت دايما بسعى للتميز وعشان كده سعيت ان انا اكون هنا اشارك في مسابقه انا نهداوي دايما حاطط قدام عينيا ان الانسان اللي عاوز ينجح في انه يعمل تكامل في كل جوانب حياته ده لازم يكون عنده القدره ان هو يدير وقته بنجاح النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ الوقت في ايدك انت ملكك انت بس انا اللي اقدر احركه واطلعه لقدام واخليه يطلعني لقدام هطور نفسي بالوقت ده او ارجع نفسي لورا انا اللي بتحكم فيه لو بصينا لجوانب جوانب الحياه اللي محتاجه اداره للوقت في جوانب منها اساسيه ما ينفعش نتغافل عنها تماما زي الجانب الديني والروحاني زي الجانب الاجتماعي زي الجانب الاسري زي الجانب تطوير النفس زي الجانب الترفيهي كل الامور دي كلها مع بعضها ما ينفعش نسيب حاجه وتطغى على حاجه تانية لو جينا نتكلم في الجانب الديني اللي هو اصلا القاعده الثابته لكل اللي جاي ده مجرد بس ان انت بتصلي في مواعيد صلاتك فده بينظم لك وقتك بشكل مثالي جدا مجرد انك بتجدد نيتك انك تطبق معنى الاحسان في كل امور حياتك بيديك طاقه انك تكمل بيديك طاقه انك تعدي الضغوط انك ما تملش من اي فعل هتعمله لو رحنا للجانب الاسري فاحنا لازم نحط قدام عينينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي كل واحد فينا طبيعه المنطقه فيه مختلفه جدا اللي عنده سيول واللي عنده ضباب والمنطقه جبليه وحر ولكن في اسبوعنا الصباحي احنا انت ممكن تقدر تخرج مراتك مش اقل من اربع مرات في الاسبوع انت ممكن تخرجها مش اقل من مره او مرتين بره منطقتك في جده في مكه في الطايف في الانفده وعلى الرغم من البعد عن الاهل في مصر ان انا عمري ما نسيت ابدا ان اتواصل معاهم بشكل يومي ده كمان احنا ممكن نعمل زياره لوالدك لوالدتك بحيث انك تشوفهم باستمرار لما تدير وقتك بشكل ناجح في بيتك هتقدر تقعد مع عيالك مش بس بجسمك لا بجسمك وبروحك هتلعب مع اولادك هتبث فيهم القيم اللي انت عاوز تبثها هتقدر تقعد مع مراتك وكمان تخطط معاها لحياتك لو رحنا الجانب الاجتماعي فده من اهم الجوانب في حياتنا لحظات القضاء دايما مع الاصحاب هي اللحظات اللي استحاله ابدا تنساها دايما بتحفر في الاذهان وتديك طاقه ايجابيه تخليك تكمل مشوار حياتك وبتخليك تتغاضى عن حاجات كتير جدا جدا كانت ممكن مؤثره على حياتك بالسلب لو رحنا لجانب تطوير الذات فكلنا نقدر نوفر لو نص ساعه في الصيدليه في اوقات فاضيه كتيره جدا في الصيدليه لو وفرنا منهم نص ساعه بس نقدر نقرا فيها ونطور نفسنا مع بالقراءه اللي تودينا للهدف اللي احنا عاوزين نروحه ويا سلام بقى لما تروح بالليل كده وانت قاعد بتتعشى مع مراتك وتقول لها انا قرات النهارده كذا وكذا وتعلمت كذا وكذا وتنقلها الخبره ديت بتستفيد انك بتثبت معلومتك وفي نفس الوقت بتديها معلومه جديده وبتطور وبتطورها معاك لو اتكلمنا بقى عن الجانب الترفيهي فكل اللي انا اتكلمنا فيه فكل اللي انا اتكلمت فيه قبل كده محتاج ذهن حاضر الذهن الحاضر ده هيجي منين هيجي ممارسه الرياضه من الاكتيفيتي اتعودت دايما ان انا ما اروحش امارس رياضه لوحدي اكلم صاحبي ده وصاحبي ده وصاحبي ده تبقى منها فسحه ومنها ممارسه رياضه لان حياتنا متشابهه والحياه مشاركه فلازم نكون مع بعض في النهايه عاوز اقول ان بتحقيق كل الاركان دي مع بعضها بتكون شخص ناجح انت ممكن تكون كده واحسن من كده وانا ان شاء الله هطور نفسي عن كده وهظل دايما في تميز عن كده انا نهداوي النهدي كلنا امل